चीन में थाईलैंड में खूब जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं महाराज ने अपने प्रचार के दौरान हजारों हजारों भक्तों को अनो हजारों अनो आ, हजारों लोगों को आ, प्रेरणा प्रदान की है शिला प्रभुपाद जी की छत्रछाया प्रदान की है भक्ति प्रदान की है महाराज जी का सन्यास हुआ उन्नीस में मायापुर धाम में आ, तमल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी के द्वारा तो महाराज आ, एक आदर्श सा, आदर्श साधु हैं एक आदर्श आचार्य हैं महाराज अपनी खुद की साधना में बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं आ, आ, और महाराज जी आ, आ, का कथा महाराज जी का संग महाराज जी का सानिध्य था इतना मधुर और प्रेरणा देने लायक है महाराज जी एमआई के आविर्भाव से मायापुर इंस्टीट्यूट में ना शास्त्रों के बारे में ना ना पढ़ाते हैं एम के टीचर है महाराज जी तो हमारा बहुत सौभाग्य है महाराज जी हमारे बीच में है तो आइए महाराज जी के मुखार अविंद से आ, हम ना नो कृष्ण की नो कृष्ण लीला की और कृष्ण की महिमा के बारे में सुनते हैं महाराज जी का हम स्वागत करते हैं दोनों तीन बार हरी बोल बोल के हरी बोल हरी बोल हरी बोल जय राधा माधव कुञ्ज बिहारी जय राधा माधव कुञ्ज बिहारी गोपी जान बल्लभा किरिट पर Gopi Jana Balabha Kiridbharadhari Yashodanandana Brajajanaranjana Yashodanandana Brajajanaranjana यमुनथिरा वनचारी यमुनथिरा वनचारी Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gaur Haribo, Haribo, Haribo, Nitai Gaur Haribo. Jai Jai Prabhupada, Prabhupada. Prabhupada Jai Jai Prabhupada Are you going to translate? Are you going the translator? Yeah? can sit in the chair. Sit on the chair. Om Gyana Timarandasya Gyananjana Shalakaya Chaksur Militanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Sarasati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vanchakaupatarubhyascha Kripa Sindhu Bhaihevacha पतितनां पवानेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासरि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे So in the Bhagavad Gita, Lord Krishna concluded his teachings in the Bhagavad Gita by asking Arjuna to give up all religious activities and just surrender to him. भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अपनी शिक्षाओं का आ, अंत किया ये अंतिम शिक्षा थी भगवान की कि सभी प्रकार के धर्मों को छोड़ के केवल भगवान की शरणागति को लें sometimes difficult for people to understand that Lord Krishna came to establish Dharma and then he asked Arjuna to give up all Dharma. तो कई बार लोगों को मुश्किल होता है ये समझना कि भगवान ने तो आ, आ, धर्म की स्थापना करने का धर्म की स्थापना की लेकिन फिर भगवान ने सब प्रकार के धर्म को छोड़ने को क्यों बोल दिया we should understand lord Krishna wants Arjun to give up all religion which is materially motivated. हमें यह समझना चाहिए कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को वो धर्म छोड़ने को बोला है जो कि भौतिक इच्छाओं से युक्त है जिसकी जिसकी प्रेरणा भौतिक इच्छाओं में है देर इज धर्मा अंदर there is also also kaitava और चीटिंग रिलीजन तो एक होता है धर्म और दूसरा है कैटव धर्म यानी कि धर्म के नाम पे धोखा एक चीटिंग धर्म धोखे वाला धर्म right cheating religion means religion which is motivated by our material desires तो ये धोखे वाला धर्म वो धर्म है जो कि हमारे भौतिक इच्छाओं से इंद्र तृप्ति की इच्छाओं से प्रेरित हो material desires are usually for we're thinking about economic development and with economic development we want sense gratification तो भौतिक इच्छाएं होती हैं आर्थिक विकास के लिए और आर्थिक विकास लोगों को चाहिए इंद्र तृप्ति के लिए we should understand this is not the real business of dharma of religion हमको ये समझना चाहिए कि ये हमारा ये सच्चे धर्म का व्यापार नहीं है we have to understand what is actually dharma. हमें समझना चाहिए कि मूल रूप से असली रूप से धर्म क्या है we give the example just like the dharma of sugar is sweet हम उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार से एक आ, शुगर आ, है ना चीनी का धर्म है आ, उसका मिठास And the dharma of chili is hot. और मिर्ची यानी कि लंका का धर्म है उसका आ, नो आ, कड़वापन In the same way, every living entity has a particular nature, a particular characteristic. And that characteristic of all living entities is service. इसी प्रकार से हर जीव का एक अ, स्वभाव है और जीव का स्वभाव है सेवा करना So when we speak about bhakti, we don't just speak about only devotion, but we speak about devotional service. तो जब हम भक्ति की बात करते हैं तो हम केवल भाव की बात नहीं करते हैं नो केवल भाव की बात नहीं करते हैं हम बोलते हैं सेवा There has to be proper activities which are we engage for the pleasure of the Supreme Lord. तो कुछ कार्य होने चाहिए हम भगवान की सेवा में कार्यरत होने चाहिए केवल भाव की बात नहीं है कार्य होना चाहिए We want to please the Supreme Lord. We have to know how to please Him, what He wants. हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं हमें चाहिए ये जानना कि भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं भगवान चाहते क्या हैं हमसे If somebody comes to your home and you offer him some kind of, uh, just like Prabhupada described, Srila Prabhupada described, he went to visit, he went to Jagannath Puri and he, his father had told him he knew a man there in Jagannath Puri. So Prabhupada went to see that man, and the man offered him to come and eat a meal. But when he served the meal, he served meat in the meal. तो यदि कोई आपके घर आता है जैसे कि शिला प्रभुपाद जी एक बार पुरी गए थे तो पुरी में एक परिचित अपने पिताजी के परिचित व्यक्ति से मिलने गए तो उनके घर जब गए उन्होंने खाने के लिए बुलाया और जब खाने के लिए बुलाया तो वो व्यक्ति ने प्रभुपाद जी को आ, मीट मीट का सेवन किया no The Prabhupada told the man, I don't eat meat, I'm a vegetarian. तो प्रभुपाद जी ने वो व्यक्ति को बोला कि हम तो मीट नहीं खाते हैं हम तो शाकाहारी हैं Prabhupada had the good fortune that he was born in a devoted family. So from his, even throughout his whole childhood, he had never ever tasted non-vegetarian food. तो प्रभुपाद जी का सौभाग्य था कि वो तो एक वैष्णव घर में अ, ना पा- पा- प्रभुपाद जी अ, का का, का आविर्भाव हुआ था तो प्रभुपाद जी ने जन्म से ही कभी भी ये नॉनवेज नहीं खाया था यानी कि मांस नहीं खाया था One time, Srila Prabhupada was sick and they brought the doctor. The doctor prescribed, you have to give your son chicken soup. एक बार प्रभुपाद जी बहुत बीमार थे तो डॉक्टर ने बताया कि प्रभुपाद जी को अ, अ, नो, अ, चिकन सूप पिलाना पड़ेगा Mother and father were shocked. They said, what? chicken. No, we never eat chicken. We're vegetarian. Our whole, our whole family, our whole lives, we're not eating non-vegetarian food. प्रभु जी के माता पिता आश्चर्यचकित हो गए वो बोले चिकन इसको तो हमने अपने पूरे जीवन में कभी नो बनाना छोड़िए कभी खाया नहीं कभी बनाया नहीं doctor said if you don't give him chicken soup your son will die you have to give him doctor ने बोला यदि आप सूप नहीं देंगे चिकन का तो आपके पुत्र की मृत्यु हो जाएगी So mother and father are very simple people. They're very simple in their mind. So somehow they arranged to get some chicken soup. But when they tried to feed it, they put it to the mouth and immediately the child, Abai, Prabhupada, he vomited. He would not drink it. तो माता पिता प्रभुपा जी के बहुत ही साधारण साधारण थे तो ए, ये सुन के डर गए किसी तरह से उन्होंने जुगाड़ किया नो चिकन सूप का और जब प्रभुपाद जी को दिया प्रभुपाद के मुख पे लगाते ही या नो देते ही प्रभुपाद जी ने उल्टी कर दिया सब बिखार दिया प्रभुपाद ने चिकन सूप नहीं लिया so this is the good fortune of somebody who is a devotee that they won't want to take any food which is impure तो ये एक परम सौभाग्य है एक भक्त का कि भक्त जो है कोई भी अशुद्ध खाद्य पदार्थ ग्रहण नहीं करता है in the Bhagavad Gita lord Krishna describes the devotees who eat food which is offered in sacrifice Bhagavad Gita में भगवान कृष्ण बताते हैं कि भक्त वो खाद्य पदार्थ खाते हैं उसका सेवन करते हैं जो कि यज्ञ में भगवान को अर्पण हो and lord Krishna also describes what kind of foods he will accept in sacrifice. और भगवान कृष्ण ये भी बताते हैं कि किस प्रकार के खाद्य पदार्थ भगवान आस्वादन करते हैं यज्ञ के अंदर but this ultimate sacrifice in the Kali yuga is the chanting of the holy name किंतु कलयुगा में आ, सबसे उच्चतम यज्ञ है आ, भगवान के हरि नाम का गुणगान करना भगवान के हरि नाम का उच्चारण करना Certainly it helpful if you can be a vegetarian it's a good help to advancing in consciousness निश्चय ही यदि आप शाकाहारी हैं तो वो आपको शाकाहारी होने से आपको मदद मिलेगी भक्ति में आगे बढ़ने की but actual spiritual consciousness awakens when you begin to chant the holy name of the lord लेकिन वास्तविक आध्यात्मिक चेतता चेतना का आविर्भाव तभी होगा आपके हृदय में जब आप भगवान के हरि नाम का उच्चारण करना प्रारंभ करेंगे इन चैतन्य चरितमृता और great Bengali classic literature Krishnadas Kaviraj the author he has written Kali yuga dharma हरि नाम संकीर्तन कृष्ण शक्ति विनिनहि Tara Pravartan, that the religious principle in the age of Kali is the chanting of the holy name. And one who is empowered with Krishna Shakti, then he will distribute the chanting of the holy name. श्री चैतन्य चरितमृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद लिखते हैं कि कलयुग का धर्म है भगवान कृष्ण के नामों का उच्चारण करना और एक ऐसा व्यक्ति जो एक ऐसा भक्ति जो भगवान के नाम का उच्चारण करता है उसको भगवान की असीम कृपा प्राप्त होती है ये नाम का वितरण करने के भी Of course, the Kali Yuga avatar, the incarnation of the Lord in the Kali Yuga, we recognize as Sri Chaitanya Mahaprabhu. कलयुग के जो अवतार हैं कलयुग के अवतार हैं श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं And Sri Chaitanya Mahaprabhu came to inaugurate the Yuga Dharma, this Sankirtan movement, to bring it out of the temples and make the chanting of the holy name available for everyone. और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु आए हैं ये भगवान के हरिनाम को मंदिरों से बाहर लेके जगह जगह सब जगह ले जाने के लिए और ये हरिनाम को उपलब्ध कराने के लिए हम सबके लिए बहुत ही सहज रूप से before Chaitanya Mahaprabhu began the sankirtan movement there was also the chanting of the mahamantra but it was only done by the brahmana and it was only in the तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव से पहले भी आ, हरिनाम का गुणगान होता था लेकिन केवल ब्राह्मण लोग करते थे और मंदिर के प्रांगण के अंदर ही करते थे We know in the Vedas it's written that Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. That in the Vedas they put Rama first and then Krishna. तो वेद में ये मंत्र इस प्रकार से लिखा है हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे यानी कि हरे नाम जो है पहले है और हरे कृष्ण बाद में है ऐसा वेदों में लिखा है So the brahmanas complained initially when Chaitanya Mahaprabhu was having Sankirtan because they said Vedic mantras should only be chanted by brahmanas. तो जब महाप्रभु ने चैतन्य महाप्रभु ने ये हरिनाम का नो संकीर्तन चालू किया तो ब्राह्मणाज ने आ, तो ब्राह्मणाज ने कंप्लेन किया ब्राह्मणाज ने ब्राह्मणाज को आपत्ति थी इस बात पे आपत्ति थी कि ये तो ये मंत्र का उच्चारण केवल ब्राह्मण गण ही कर सकते हैं so it was Chaitanya Mahaprabhu who reversed the order And he introduced first chanting the name of Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया ये ब्राह्मण गण की आपत्ति के फल स्वरूप चैतन्य महाप्रभु ने ये मंत्र का ऑर्डर यानी कि ये मंत्र का क्रम बदल दिया पहले हरे कृष्ण कर दिया उसके बाद हरे राम कर दिया ताकि केवल ब्राह्मण ही नहीं सभी लोग इसका उच्चारण कर सके then Mahaprabhu said, now everyone can chant the holy और फिर महाप्रभु ने कहा कि अब हर एक व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति ये भगवान के दिव्य नाम का गुणगान कर सकता है उच्चारण कर सकता है श्री चैतन्य महाप्रभु is known as the Mahabhadanaya avatar, the most merciful of all of the incarnations of Lord Krishna. भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु तो महावदन्याय अवतार हैं तो सबसे सभी अवतारों में सबसे ज्यादा कृपालु अवतार हैं श्री चैतन्य महाप्रभु There are many, many incarnations of the Lord. We know how the Lord appears and he has his weapons and he kills many different demons. भगवान के नाना प्रकार के अवतार हैं हमने देखा है कई अवतार हैं भगवान के अस्त्र हैं शस्त्र हैं और भगवान नो ये राक्षसों का नाश करते हैं Particularly, Lord Krishna would use his Sudarshan chakra, and Lord Rama, he came with his bow and arrows, and he shot his arrows into the hearts of the Rakshasas like Ravan and Kumbhakarna. तो विशेष रूप से देखेंगे भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र है और भगवान राम आते हैं अपने ना तीर कमान के साथ और ना रावण और कुंभकर्ण का वध करते हैं but Shri Chaitanya Mahaprabhu comes and he is distributing the chanting of the holy name he is giving a process which is simply joyful लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं वितरण करने के लिए हरि नाम का एक ऐसी पद्धति जो कि बहुत आनंदमय है Who is we should understand the identity of Chaitanya Mahaprabhu. हमें समझना चाहिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है Therefore, Narottam Das Thakur says, Brajendra Nandana se Sachi Sutta Hailohe Balaram Hailo Nitai Dinahina Yata Chilo Harinam Urarilo Tarashakshi Jaghai Madhai Sri Chaitanya Mahaprabhu ki jai. So Chaitanya Mahaprabhu came to deliver the fallen souls like Jaghai and Madhai. श्रील नरोत्तम दास ठाकुर बताते हैं ब्रजेंद्र नंदन जय सची शुद्ध हो सही बलराम होइलो निताई तो भगवान श्री चैतन्य और इसका साक्षी है तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु तो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण हैं और वो आते हैं जगाई मदाई जैसे राक्षसों को आ, का उद्धार करने के लिए तो ये है चैतन्य महाप्रभु की महिमा yes. We know Sri Chaitanya Mahaprabhu sent Lord Nityananda along with Haridas Thakur that they should go door to door. Prithivichi Gari, Harin, uh, no, um, how does it go? Chaitanya, in the, in the Chaitanya Bhagavad, it describes Suno Suno Nityananda Suno Haridas. Priti Gari Gari Gya Koro E Bhiksha Bolo Krishna Bhajo Krishna Koro Krishna Shiksha. Right? We, Chaitanya Mahaprabhu told Lord Nityananda and Haridas Thakur Yeah, I want you to go to every gully, every street, every door and ask everyone, beg everyone, please chant the name of Krishna, worship Krishna and read the books of Krishna. भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु और शिला हरिदास ठाकुर को विशेष आदेश दिए कि प्रत्येक गली प्रत्येक घर में जाइए और सबसे भिक्षा मांगिए कि भगवान कृष्ण का नाम लीजिए भगवान कृष्ण की शिक्षाओं का पालन कीजिए This is the mission of Chaitanya Mahaprabhu to bring everyone out of ignorance and to bring them to the platform of Krishna consciousness. तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का यही उद्देश्य है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का मिशन है कि प्रत्येक जीव आ, को अंधकार से तमोगुण से बाहर निकालें ये ये तमोगुण से बाहर निकालें और उनको कृष्ण भावनामृत प्रदान करें there is material consciousness which is simply bodily consciousness and there is krishna consciousness तो एक है एक है शरीर का देह देहात्मक चेतना देह आत्मक चेतना और एक है कृष्ण भावना मृत चेतना most people in the are simply conscious of the body the body means the senses and we are simply thinking to enjoy the senses तो ज्यादातर लोग तो शरीर के ही चेतना में ग्रस्त रहते हैं और शरीर का मतलब होता है इंद्रिया और इंद्रियों की तृप्ति करना and we enjoy the activity eating sleeping making defending और और और और ऐसे व्यक्ति ये नो ये चार नो uh, ये चार uh, चीजें ही में ही भोग करते रहते हैं खाना आ, uh, सोना आ, मैथुन करना और डिफेंडिंग अब बचाव करना but we not do this activities successfully as animals you can see an animal like a pig they can eat much more than the human beings. लेकिन हम ये चारों ये चारों कार्य जानवरों जैसा नहीं कर सकते जानवर बहुत पारंगत हैं जैसे यदि हम एक सुअर की ही बात कर ले हम सुअर के जैसा खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते हैं We're only able to eat a little bit, but the pigs can eat huge quantities. हम तो बहुत थोड़ा सा अल्प ही खा सकते हैं लेकिन एक सुअर है कितना खा जाता है ना मोटा If our human life was just meant for eating, better to have the body of a pig. यदि जीवन का उद्देश्य केवल खाना ही है तो सुअर बनना अच्छा है And if you just want to sleep, then better to have a bear body, become a bear. The bears can sleep for months. और यदि आज जीवन का उद्देश्य सोना ही है तो एक भालू का शरीर होना बहुत अच्छा है क्योंकि भालू तो कई महीनों तक सो जाता है You can go to Russia. In Russia, we have our Russia devotees here. So Russian devotees, they know about the bears. There's different parts of Russia, there's many bears. Just like we have dogs here in Calcutta, in Russia they have bears. तो आप यदि रशिया जाएंगे हमारे रशियन अ, भक्त इस बात के प्रमाण हैं तो वहां पे अत्यंत बहुत अनेक अनेक भालू हैं जैसे यहाँ पे कलकत्ता में कुत्ते घूमते रहते हैं कुकुर आ, उसी प्रकार से रशिया में भालू घूमते रहते हैं And the bears are very good in sleeping. When the winter comes, they'll go into a tree, they'll find a hollow tree, they'll go in the tree and they can sleep there for a long time. और भालू की विशेषता है वो बहुत पारंगत हैं दक्ष हैं सोने में एक एक खोखला पेड़ को ढूंढते हैं और शीत आता है अंदर घुस के सो जाते हैं लंबे समय के लिए how much sleep can we do if we can sleep on the weekend maybe Sunday comes we sleep very late we get up very late on the Sunday the weekend we think no work today I would just sleep and we sleep till mid we think oh I had a good sleep हमारे साथ भी जब हमारा छुट्टी होता है रविवार के दिन तो हम कई बार दोपहर तक सो जाते हैं दोपहर को सो के उठते हैं ऐसा ना और ऐसा आभास होता है कि हम तो बहुत सो लिए हैं bears can sleep much longer much are not very good in eating eating, are not very good it sleeping लेकिन भालू तो बहुत लंबे समय तक सो सकता है तो हम ना खाने में अच्छे हैं पारंगत हैं ना ही हम सोने में पारंगत हैं And the same is true about mating and defending. The animals do these things much better than we do them. और मैथुन और बचाव की बात की जाए तो भी हम इतने दक्ष नहीं हैं जानवर यानी कि पशुगण बहुत ही बेहतरीन स्तर तक ये कार्य कर सकते हैं Then what is the purpose of human life? फिर मानव जीवन का उद्देश्य क्या है हेतु क्या है We, if it's not just for eating and sleeping and mating and defending, there's something more. There's something very important. तो खाना सोना मैथुन और बचाव इससे भी और कुछ बहुत और ज्यादा महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए हमारे जीवन का Uh, The real purpose of human life begins when we be- inquire about the purpose of our existence. To ask, who am I? Why am I suffering? तो हमारे जीवन का मुख्य हेतु तब प्रारंभ होता है कि जब हम ये प्रश्न करें कि मैं कौन हूं और मैं दुख में क्यों ग्रस्त हूं so Sanatan Goswami he came to Chaitanya Mahaprabhu and he inquired like this शिला सनातन गोस्वामी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के पास आए और उन्होंने यही प्रश्न श्री चैतन्य महाप्रभु से पूछा Human life is meant for thoughtfulness. We want to ask these kind of questions to understand what is the purpose of this life. मानव जीवन बना है अपनी विचार शक्ति को जागृत करने के लिए अपने न तो हमें यह प्रश्न करना चाहिए कि मानव जीवन का उद्देश्य क्या है There's one book I remember reading as a child. It's called Alice in Wonderland. It's a story about a young girl, Alice, and she enters into a wonderland. तो भगवान अ, तो अ, अ, तो एक किताब है महाराज जी ने अ, नो बचपन में पढ़ा था एलिस इन वंडरलैंड नाम का तो इसमें एक छोटी बच्ची होती है एलिस और वो एक अ, एक अलग दुनिया में चली जाती है एक अद्भुत दुनिया में So she entered through the door into the wonderland, and when she came into the wonderland, then she was asking people, Where do I go from here? Which way should I go? तो जब ये एलिस एक दरवाजे के दरवाजे से ये अद्भुत दुनिया में जाती है तो हर एक से पूछती है कि भाई अब आगे कहाँ जाएं आगे किधर जाना है किस दिशा में जाना है ऐसा पूछती है So they said to her, Where do you want to go? तो फिर लोग उनको पूछने लगे वो बच्ची को कि भाई आपको जाने कहाँ जाने की इच्छा है ये तो बताइए पहले and she said, well I don't I don't really know और फिर एलिस वो बच्ची बोलती है कि मुझे तो नहीं पता है कहाँ जाना है so they said to her then it doesn't matter which way you go यदि तो फिर उन बाकी सज्जनों ने बोला कि यदि आपको पता ही नहीं है कहां जाना है तो कहीं भी चले जाइए कोई फर्क नहीं पड़ता the same is true for us, all of us. If we don't know where we're going, <laughs> it, it, it, then life has no real meaning. तो यही बात हमारे जीवन में भी अप- आ, नो, आ, हमारे जीवन में भी होती है यदि हमको पता ही नहीं कहाँ जाना है तो हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है हमारे जीवन में अर्थ कहाँ है So we want to awaken ourselves to understand there is some purpose, there is somewhere to go. We do want to understand properly what is the goal of life. इसलिए हमको समझना चाहिए कि हमारे जीवन का एक हेतु होना चाहिए कहीं तो हमको जाना है अपने जीवन को अर्थशाली बनाना है So this is the purpose. This is why Lord Krishna came 5,000 years ago to speak the Bhagavad Gita, to give us knowledge, to guide us, and to help us to answer the questions of life. इसीलिए भगवान कृष्ण पांच हजार वर्ष पूर्व आए हैं हमको ज्ञान देने के लिए हमको मार्गदर्शन देने के लिए कि जीवन को किस दिशा में आगे ले जाना है Bhagavad Gita is it is eternal knowledge it is not just simply spoken 5000 years it but it is Bhagavat Gita तो शाश्वत ज्ञान है ऐसा नहीं है कि भगवत गीता केवल हजार वर्ष पूर्व ही बोला गया है भगवत गीता शाश्वत ज्ञान है एंड इन दिस नॉलेज इज नॉट मेंट फॉर जस्ट सिंपली पीपल हु प्रैक्टिस हिंदू धर्मा इट्स मेंट फॉर द होल वर्ल्ड इट्स मेंट फॉर द होल फॉर ऑल लिविंग एंटिटीज एवरीवेयर तो ये भगवत गीता का ज्ञान केवल हिंदू लोगों के लिए नहीं है ये तो समूचे मानव जाति के लिए है समूचे विश्व के लिए है In the, in the fourth chapter of Bhagavad Gita, Lord Krishna describes the history of the Bhagavad Gita. Bhagavad Gita के चौथे अध्याय में भगवान कृष्ण भगवत गीता के history के बारे में बताते हैं He says, "Imam विविश्वते yogam proktavam ahav अव्ययम विविश्वन मन वे प्राहुर मनोर इक्ष्वाक वे ब्रवित that I instructed this imperishable science of yoga to the sun god Vivasvan Vivasvan instructed this knowledge to Manu the father of mankind and Manu gave it to his son Ikshvaku तो भगवान कृष्ण ये इतिहास बताते हैं कि उन्होंने ये ज्ञान दिया सूर्यदेव विवश्वान को विवश्वान ने ये ज्ञान उनके बेटे मनु को दिया और मनु ने ये ज्ञान आगे दिया उनके बेटे महाराज इक्ष्वाकु को so sun god is not a Hindu sun god is not from India sun god is on another planet he is not even an earthly being but he also got the knowledge of Bhagavad Gita this knowledge is for everyone everywhere तो सूर्यदेव तो हिंदू नहीं है सूर्यदेव भारत में जन्मे हुए नहीं है सूर्यदेव तो दूसरे लोका से हैं तो सूर्यदेव को भी यही भगवत गीता का ज्ञान मिला है इसका इससे ये प्रमाणित होता है कि यह भगवत गीता का ज्ञान सबके लिए है I was introduced to the Bhagavad Gita when I was a student. I studied in the UK and we had a course in humanities. And one of the subjects was teaching Bhagavad Gita. तो महाराज जी ने महाराज जी का भगवत गीता से संपर्क हुआ जब महाराज जी एक छात्र थे यूके में महाराज जी का ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट में एक कोर्स था और वो कोर्स में भगवत गीता की शिक्षाएं पढ़ाई गई थी महाराज को but I have to tell you frankly I never understood anything and I think the person who was teaching the course did not have the proper understanding of Bhagavad Gita. लेकिन महाराज जी आ, बता रहे हैं कि महाराज को कुछ समझ में नहीं आया वो कोर्स में और महाराज को ही छोड़िए उनके जो टीचर थे उनके जो अध्यात्मक थे उनका भी आ, उनका भी समझ इतना गाढ़ा नहीं था But later, after I had finished studies, I had the opportunity to visit a Hare Krishna temple and to hear a young man speak on the Bhagavad Gita. And it made a deep impression on me. और महाराज जी ने फिर पढ़ाई करने के बाद वो एक बार हरे कृष्ण मंदिर गए और वहाँ पे एक नौजवान भक्त ने भगवत गीता के बारे में बताया और वो सुन के महाराज जी को महाराज जी के हृदय में एक अमिट छाप नो आ, रह गई So see, somebody's in the university, a professor, he's speaking, and you get nothing from it. But some young man with only a little few months education, and he's speaking and got so much benefit. तो देखिए कि यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर उनके बोलने से कुछ समझ में नहीं आया उनका ज्ञान इतना गाढ़ा नहीं था और यहाँ एक नौजवान आ, भक्त जिनको कुछ ही महीने हुए थे भक्ति में आए हुए उनके बोलने से इतना हृदय परिवर्तन हो गया Try to understand this knowledge of Bhagavad Gita is not material. It is very pure and it comes from the spiritual realm. तो ये समझने का प्रयास कीजिए कि ये जो भगवत गीता का ज्ञान है ये भौतिक नहीं है ये आध्यात्मिक नो ये आध्यात्मिक स्तर से आ रहा है To get the real benefit of Bhagavad Gita, you have to receive the knowledge through the authorized channel. तो भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमको ज्ञान प्राप्त करना होगा एक प्रामाणिक स्तोत्र से just like chanting Hare Krishna mantra you have to get the mantra from the authorise channel जैसे हरे कृष्ण मंत्र की बात करें तो हरे कृष्ण मंत्र हमको प्राप्त होना चाहिए एक प्रमाणिक सूत्र से परंपरा से there are many people also chanting Hare Krishna but they did not get the mantra through the proper channel therefore they don't get any result तो कई लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं लेकिन क्योंकि यह मंत्र एक प्रामाणिक स्तोत्र से नहीं प्राप्त किया है वो मंत्र का फल नहीं होता है Shastra says, Sampradaya Vihina Ye Mantraste Nishpala Mata. If you take the mantra without taking it from the Sampradaya, it will not give any fruit. शास्त्र बोलते हैं यदि आप मंत्र को प्राप्त करते हैं किसी संप्रदाय से प्राप्त नहीं करते यदि मंत्र को किसी संप्रदाय से प्राप्त नहीं करते हैं उसका कोई असर या फल नहीं होने वाला है and same way you study Bhagavat Gita You take the Bhagavad Gita, hear it from some unauthorized person, not in Sampradaya, you will not get any benefit. इसी प्रकार से यदि भगवत गीता का ज्ञान संप्रदाय के बाहर किसी अप्रामाणिक सूत्र से या व्यक्ति से हमको प्राप्त होता है उसका कोई फल या लाभ नहीं होगा so Srila Prabhupada was presenting the authorised Although there were so many Bhagavad Gitas, so many other Bhagavad Gitas, why did Prabhupada write Bhagavad Gita again? Because he was giving the authorized version through the disciplic succession. तो प्रभुपाद जी ने ना प्रमाणिक भगवत गीता को प्रस्तुत किया है कितने सारे भगवत गीता के एडिशन थे कि प्रभुपाद जी ने क्यों लिखा भगवत गीता क्योंकि प्रभुपाद जी हमको प्रदान कर रहे हैं एक प्रमाणिक संप्रदाय का ज्ञान Bhagavat and you can see the result that immediately Srila Prabhupada started to make devotees. People became devotees of Krishna. और आप आ, उसका परिणाम देख सकते हैं जैसे ही अ, न तुरंत ही अ, तुरंत ही कितने लोग भक्त बनने लगे समूचे न अ, समूचे विश्व में Other people have their Bhagavad Gitas. Nobody ever took up the message of Krishna consciousness. They read Bhagavad Gita. They didn't. It didn't change them. They thought, oh, just just some poetry, just some Sanskrit book. They did not understand the real message of Gita. बाकी लोगों ने जो भगवत गीता की कृति की उसको देख के पढ़ के लोगों ने थोड़े सराहना की कि हाँ भाई अच्छी कविता है संस्कृत है लेकिन हृदय परिवर्तन नहीं हुआ लोगों का The real message is become my devotee, become the devotee of Krishna, worship Krishna and chant his holy name. वास्तविक संदेश भगवान का है कि भगवान के नामों का उच्चारण करना भगवान की पूजना करना भगवान की शरणागत होना lord Krishna had to come 5000 years ago he came वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण स्वयं अवतरित हुए ये भगवदगीता के ज्ञान का पुनः स्थापना करने के लिए क्योंकि ये ज्ञान आ, खो गया था The word in Sanskrit was yoga nasta. Ro- Yoga nashta. mean they had changed the message of Bhagavad Gita. They had di- distorted the real mission of Krishna in speaking Bhagavad Gita. Therefore, Krishna had to come himself and re-establish the actual mission. तो गीता में शब्द इस्तेमाल किया गया है योग नष्टा यानी कि जो गीता का संदेश था उसको तोड़ मड़ोड़ दिया गया जो लोग गीता की प्रस्तुति कर रहे थे इसीलिए भगवान को स्वयं ही अवतरित करना होना पड़ा इस ज्ञान की पुनः स्थापना करने के लिए so lord Krishna asked everyone to surrender and then hundred years ago lord Krishna के मिस Chaitanya Mahaprabhu to demonstrate how to surrender to Krishna तो भगवान कृष्ण आए ये बताने के लिए भगवान कृष्ण ने बोला कि आप शरणागत हो जाइए और 500 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण आए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में ये दिखाने के लिए कि कैसे शरणागति करना है He taught us that simply by chanting the Hare Krishna mantra we can become a surrendered soul, a surrendered devotee of Krishna. भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि कि कि भगवान के दिव्य नाम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करने से हम कृष्णा भगवान कृष्ण के प्रति शरणागत हो सकते हैं Some people torture themselves trying to make spiritual advancement. कुछ व्यक्ति आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए अपने आप को यातना देते हैं नाना प्रकार की some people undergo great suffering and they give away all their wealth and they do so many austerities and they accept so many difficulties just trying to make spiritual process progress और कुछ व्यक्ति अलग अलग प्रकार के दुख देते हैं अपना धन संपत्ति सब छोड़ देते हैं आ, अलग अलग प्रकार के बहुत ही भयानक तपस्या करते हैं आध्यात्मिक प्रगति के हेतु Chaitanya Mahaprabhu's process is very easy and very joyful simply by chanting and dancing and taking Krishna prasadam we can go back to godhead लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने हमको एक बहुत ही सहज और बहुत ही आनंददायक पद्धति दिया है भगवान कृष्ण के दिव्य नामों का उच्चारण करना नित्य करना भगवान का प्रसाद सेवन करना So our festival is to give everyone this opportunity. और हमारा रथ यात्रा का महोत्सव इसी उद्देश्य से है कि हर एक व्यक्ति को ये मौका प्रदान किया जाए और एनी क्वेश्चन कोई प्रश्न है आपका I was in the question and answer booth. We had a lot of questions there. Yes, Prabhu has a hand up there. Yes, हाँ, sir. माइक माइक दीजिए प्रभु जी हरे कृष्णा महाराज जी Hare दंडवत Krishna. प्रणाम Hare Krishna. महाराज जी भौतिक जगत में तो बहुत सारे मन भागते हैं संसारिक वातावरण के लिए पैसा कमाना है दुनिया में जाना है ये करना है वो करना है लेकिन मन तो भक्ति में नहीं लगते हैं तो उसके लिए मैं क्या करूं भगवान को पाने के लिए मन भक्ति में तो नहीं लगते संसारिक वातावरण में बहुत ज़्यादा लगते हैं तो उसके लिए क्या करूँ Maharaj is asking that the mind wanders here and there in materialistic things. The mind doesn't get fixed on devotional service. To what should be done to get the mind fixed on devotional service. You have to hear more about Krishna. You have to do more hearing and you have to practice chanting more. You have to train the mind. आपको ज़रूरत है और ज़्यादा श्रवण करने की कृष्ण कथा का श्रवण करने की और और ज़्यादा जप करने की इस प्रकार से मन को ट्रेनिंग देना पड़ेगा mind is like a wild animal You know, when you capture a wild animal, just like a, a lion, you want to train the lion. You know how they train the lion? First of all, they capture it. They'll put it in the cave, put it in the cage, and starve it. No food for many days. तो मन एक जंगली जानवर की तरह है शेर की तरह है पता है शेर को कैसे आ, आ, शेर पे काबू या नियंत्रण कैसे किया जाता है शेर को पिंजरे के अंदर डाल देते हैं और कई कई दिन तक उसको खाना नहीं देते उसको आ, खाने को बिल्कुल नहीं देते कई कई दिन तक then after the starved it for many days then the man will go and beat it with a कई दिन तक खाना नहीं देने के बाद जब शेर कमजोर हो जाता है तो आ, तो नियंत्रक आते हैं और उसको खूब मारते हैं उसको चाबुक से खूब मारते हैं शेर को And then he will feed it. और उसके बाद उसको थोड़ा सा खाना खिलाते हैं In this way, the lion becomes very obedient to this man because he knows this man very powerful. He put me in the cage. He starved me for days. He beat me. Now he's feeding me. I better do whatever he says. इस प्रकार से शेर एक पालतू बन जाता है उसको समझ में आ जाता है ये जो व्यक्ति है ये बहुत शक्तिशाली है इसने मुझे पिंजरे में बंद कर दिया खाने को नहीं दिया और उसके बाद बहुत पीटा और अब खाने को दे रहा है कि हम हाँ, मेरे लिए अच्छा है कि ये जो भी बोलते हैं मैं करूं खाने को तो मिलेगा So mind is like that, like this wild animal. You have to starve the mind, then you have to beat the mind, then you feed the mind. तो मन भी इसी प्रकार से है सबसे पहले मन को खाने को नहीं देना है फिर मन की पिटाई करना है और उसके बाद मन को पोषण देना है how do you starve the mind you have to get do what the mind doesn't to do तो मन को खाना नहीं देने का मतलब है कि हमें वो करना है जो मन नहीं चाहता है जो जो भी कार्य मन नहीं चाहता है वही कार्य करना है just like the mind sometimes the mind will say, oh, go to cinema, let's watch movie, don't chant Hare Krishna. तो मन बोलेगा कि चलिए सिनेमा जाते हैं मूवी देखते हैं हरे कृष्णा नहीं करते हमें उसका विपरीत करना है You have to get the mind to do what it doesn't want to do. तो हमें मन से वो करवाना है जो मन नहीं चाहता है The mind doesn't want to surrender to Krishna in the beginning. You have to force it. to do what it doesn't want you get it to do what it doesn't want to do तो मन शुरुआत में कृष्ण को समर्पण करना नहीं चाहता है हमको मन को बलपूर्वक कृष्ण की ओर ले जाना है ना बल से ले जाना है The mind says, "Oh, don't wake up early in the morning. Just sleep." तो मन बोलता है सुबह जल्दी नहीं उठना है सोते रहना है Wake up. early, get up early, take a bath. The mind says, oh no, don't take bath, no, no, don't take a bath. take a bath. तो हमें चाहिए सुबह जल्दी उठना मन बोलेगा नहीं नहीं नहीं अब ठीक है नहाना नहीं है हमको नहाना चाहिए and then The mind says, oh, don't chant Hare Krishna. Oh, you chanted yesterday. Don't chant again today. फिर मन बोलेगा हरे कृष्ण जप मत करिए कल तो किया था आज फिर कर रहे हैं You have to do what the mind doesn't want to do. हमें वही करना है जो मन नहीं चाहता हमें करने के लिए. So train the mind, right? We said starve the mind, then beat the mind. इस प्रकार से मन को ट्रेनिंग देना होगा सबसे पहले मन को स्टार्व करना है उसको खाद्य पदार्थ नहीं देना है फिर उसको पिटाई करना है and then feed the mind उसके बाद पोषण देना है नाइस कृष्ण प्रसाद और पोषण का अर्थ है कृष्ण प्रसाद hmm. No, you, you can control the mind, but Krishna, Krishna was telling Arjuna how to do yoga. Arjuna said, Oh, Chanchalahi mana Krishna, my mind is very restless. Lord Krishna said, Asamshayam mahabaho manu durnigraham shalam abhyasena tukontiya vairagena chagriyate. Lord Krishna said, I know it's difficult to control the mind, But it's possible by two things abhyas, by practice, and vairag, detachment. तो भगवान कृष्ण ने मन पे नियंत्रण करने को बोला अर्जुन बोलने लगे चंचल अमी मना कृष्ण मन तो बहुत चंचल है काबू में नहीं आता है भगवान कृष्ण ने बोला कि हमको पता है कि ये मुश्किल है लेकिन दो चीजें करना है आ, एक वैराग और दूसरा अभ्यास hmm. takes, it's going to take time. You have to practice. You have to practice every day. Just like you want to do things, that you want to drive a car, you have to practice. You don't just immediately drive the car. You want to play in madanga, you have to practice. तो समय लगेगा प्रैक्टिस करना है प्रयास करना है आ, जैसे गाड़ी चलाना गाड़ी चलाने में भी तो समय लगता है मृदंग बजाना है उसमें भी समय लगता है अभ्यास करना होगा आ, ना प्रयास करना होगा hmm. And we have to have some vairag, we have to detach from this material world. और हमें आवश्यकता है वैराग्य की आ, हमको ये भौतिक चीजों से अपने आप को आ, आ, आ, छुड़ाना है The man came to his guru, he's saying, Guruji, how, how to get free of my attachments? How can I get free of all my attachments to the material world? Guru said, just, just wait. He said, I will show you, I will tell you in a little while. तो एक व्यक्ति अपने गुरु के पास आए बोले गुरु जी हमारी आसक्तियों से कैसे हम छुटकारा पा सकते हैं कैसे छुटकारा पा सकते हैं गुरु जी ने बोला थोड़ा थोड़ा सब्र कीजिए हम बताते हैं So in a little while, the man was hearing, he could hear his guru. His guru was cr- calling out, help, help, let me go, let me go. So the man went running to see what was wrong, and he came and he saw his guru was holding a tree and he was shouting, Help, help, let me go. कुछ समय बाद गुरु गुरु के चिल्लाने की आवाज आई बचाओ बचाओ बचाओ मुझे छोड़ो मुझे छोड़ो तो व्यक्ति बहुत डर गया भाग के गया दौड़ के कि क्या हो गया गुरुजी को देखा गुरुजी एक पेड़ को पकड़े हुए हैं और बोल रहे हैं बचाओ बचाओ मुझे छोड़ो मुझे छोड़ो So the, the, the boy said to his guru, he said, Guruji, what's wrong? He said, Why don't you just let go? You can just let go. You're holding the tree. तो व्यक्ति ने देखा गुरुजी को वो व्यक्ति बोलता है गुरुजी गल, क्या गलती हो गई आप ही ने तो पकड़ा है वृक्ष को आप छोड़ क्यों नहीं देते So Guru then turned, said to the boy, he said, Yes, you were asking me how to get free of attachment. You're holding on. Just let go. तो गुरुजी ने बोला हाँ यही शिक्षा है आप हमसे पूछ रहे थे कि आसक्ति से कैसे छूटे आप ही ने पकड़ के रखा है आसक्ति को छोड़ दीजिए ना how do we let go we simply hold on to Krishna chant the name of Krishna read the books about Krishna worship Krishna तो कैसे छोड़ सकते हैं है ना भगवान कृष्ण का नाम का उच्चारण करके भगवान कृष्ण के की शिक्षाएं है ना ग्रंथ अध्ययन करके very simple process very easy तो पद्धति सहज है आसान है जस्ट हैव टू प्रैक्टिस लेकिन अभ्यास करना है बस हरे कृष्ण हरे कृष्ण ओके श्रील प्रभुपाद की jai. Thank you very much Hare Krishna Hare Krishna तो महाराज जी के अंतकरण से आभारी हैं महाराज जी ने आ, हमको ऐसा दिव्य ज्ञान देके कृतार्थ किया है आ, तो महाराज जी को अंत्यकरण से आभार व्यक्त करते हैं तीन बार हरी बोल बोल के हरी बोल हरी बोल हरी बोल